macam mana Tube Buddy bantu hampa untuk upload video baru dan video tu boleh dapat view lagi lebih lah Assalamualaikum, ya, so apa khabar semua aku harap semua sehat dan Hari semua stay at home mungkin tak please apa kita share. kena putuskan rangkaian COVID-19 penat doi Okay, kepada siapa yang baru dalam channel ni, aku ya Brown. Dalam channel ni, insyaAllah aku akan banyak sharing pasal Facebook, YouTube dan digital benda yang berkaitan dengan digital marketing. Ya, sorry kalau aku boleh tak panjang sangat dan tak ada subtitle kat bawah. Okey, First of all, macam video sebelum ni, aku dah abang, aku akan share pasal Tube Buddy. Dan apa itu Tube Buddy? Tube Buddy itu adalah satu plugin external yang daripada YouTube YouTube ada external punya plugin dia membantu YouTuber untuk tambah view dan subscriber dia. Macam mana apa bantu? Okey, jom. Dia terlalu banyak sangat kelebihan TubeBuddy ni. So aku gun aku hanya guna aku akan tunjukkan apa mungkin 1% kot. Sebab aku pun free lagi, aku tak pakai pro. So macam mana TubeBuddy membantu hampa untuk upload video baru dan video tu boleh dapat view lagi lebih lah Okay, jom So, first Jangan lupa subscribe dulu yang sebelum Tekan tambah Upload video Okay, aku agak jadilah Ni kali kedua dah ni Okay, select file Aku pilih video yang aku pergi Jepun Baru-baru ni Aku bagi makan kat, bagi makan rusa So, aku tukar nama dulu saja letak tu tak ada tak ada bahasa saja aja sebab apa jangan tanya sebab apa ni saja aku tekan no is restricted no dan tekan more option okey tube body ni banyak sangat dia punya ah, macam kata features features dia terlalu banyak sangat tapi kali ni aku nak fokus on waktu nak upload je benda lain aku tak mau fokus lagi ada banyak yang sebelum upload tengah apa semua tu tapi ni waktu nak upload je yang apa yang Tip Wadi ni bantu untuk YouTuber pemula ataupun beginner macam kita ni untuk pi lagi jauh. Dia akan tunjuklah. Okay. So, tadi aku dah buat dah. Aku tak rename nama ni. So, dia jadi susah sikit. So, first kali video yang hampa nak upload tu hampa rename nama saya siap supaya Tip Wadi ni boleh assist sampai akan datang macam mana Okay, tengok tadi aku dah aku dah bubuh nama tadi nama DJI apa something like that so sekarang aku buat nama rusa je pun tunduk minta makan so kat sini yang betul lah je pun aku pergi kat Nara Park aku tunjuk sikit video dia memang rusa kat sana kalau dia pun nak minta makan dia pun tunduk dia macam nampak macam tanduk lah tapi dia tunduk minta ha, tunduk tu tunduk minta So dia ramai lah Banyak ekor ramai lah Banyak ekor lah mahir aku Sobu lah ha, Dia tunduk Itulah Okay So Okay Bila hang title tu bagi terus Siap-siap Kena dengan apa punya video Supaya Tube body ni boleh Suggest Suggest Cadangkan Keyword apa yang sesuai untuk tank apa Keyword tank Benar apa tu Okay jom kita scroll ke bawah Yang ni je guna fokus tank je Ni tag amat berguna kalau konten hampa orang salah eja typo so dengan ada tag ini, dia main peranan untuk tarik viewer jumpa video hampa ni so tengok youtube dia bagi 500 tag so hashtag hashtag, hashtag tu dia boleh bagi 500 dalam ni so tiubadi dia ada nama tag tools kalau hampa berbayar dia ada boleh guna lah semua-semua ni tapi kita aku sendiri tak banyak aku guna apa benda so nampak dia dah recommend dah narapak padahal Kat sini aku tak tulis langsung Nara Park <laughs> Punya power Google punya ni Mungkin dia detect Jepun rusak Tunduk Lepas tu dia tengok image Dia dah tahu Ini Nara Park Memang power lah Biasalah Google kot Okay eh, so tekan Nara Park Suggest Adakah dia keluar lagi? Oh tak keluar dah So kalau aku upgrade Aku akan dapat lagi banyak lah Standard lah tu Maksudnya free pakai payada So Dengan tag ni Kita boleh Taika lagi. So apa tadi? Kita berbual dia. Usah kot. Dia Bo tunduk. Ha, dia Boeing in Japan. Hmm, okey. Dia Bo tu main betul lah tu. Dia hantimkan. Lagi Nara Pak dia Boeing boleh juga Nara Pak Boeing ada lagi suggestion bawah tu. Ha, so dia akan keluar ni. Narapak dia Boeing. Narapak dia. So dia akan banyak. Tapi kalau oh ni ni tak keluar. Aku rasa mungkin dia punya search tak power sangat sebab kalau power dia akan ada tulisan nombor 2 kat sini. 2, 3, 10, 14 maksudnya dia tu ada ramai orang search ni. Narapak ni mungkin tak ramai sangat kot dia terlalu umum dia tak terlalu detail sangat tapi tak apa ni just contoh macam mana TubeBuddy bantu viewer bantu kita untuk cari viewer yang contoh ish betul ke narapak ni ada ni dia search narapak mungkin video aku ni boleh naik ke atas tu salah satu dia lah tu je biasa ha, aku nak fokus on tag tag ni so kepada youtuber pemula begini macam aku please please please please tolong tolong hampa isi penuh-penuh tag ni so kalau ada tip body dia boleh suggest suggest suggest cadang cadang cadang cadang ke hampa kalau tak ada pening nak fikir so dengan ada tip body please install guna link kat bawah ni install dan isi tag ni sampai cukup 500 Okay, itu saja yang aku nak share aku harap video ini bermanfaat kalau sekiranya bermanfaat nampak boleh share kat semua orang kepada youtuber yang pemula macam aku supaya kita boleh pergi jauh sama-sama apa pun jangan lupa subscribe Yasir Anwar dan komen kat bawah apa yang aku perlu improve. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace out.